Добрый день! Сегодня расскажу вам, как пользоваться дополнительной опцией синхронизация с новой почтой. Как обычно, сперва разберемся в чем суть этой доп. опции. Сопряжение с новой почтой дает возможность формировать товарно-транспортную накладную новой почты печатать и отслеживать ее состояние. Большая часть наших клиентов продают свои товары в интернете, а следовательно постоянно сталкиваются с необходимостью отправлять покупки из магазина. Сопряжение с новой почтой необходимо, чтобы облегчить им каждодневную рутину по заполнению товарно-транспортных накладных, отслеживанию посылок, уточнению данных от покупателей, а также перенести учет их приобретений в Труксофт. Опция сопряжения с новой почтой дает несколько интересных возможностей. Можно формировать ТТН сразу в выписанных счетах. Можно отслеживать актуальную информацию о статусе посылки. Можно распечатать ТТН самостоятельно. Также появляется возможность ускорить формирование счетов за счет того, что у вас будет база всех получателей. Формировать необходимое количество мест для доставки также можно. Вносить такие данные, как вес, ширина, высота, оценочная стоимость либо указывать только итоговые параметры. Также вы сможете получать уведомления от новой почты для конкретных пользователей. Вы можете сохранять описание посылки и автоматически заполнить его в новых ТТН. И наконец перенести созданные ТТН из личного кабинета новой почты в Торгсофт, а также получить информацию о статусе таких ТТН. Итак, почему это удобно? Вы формируете накладные и заполняете данные о клиенте прямо в программе. Информация о расходных накладных и ТТН собрана вся в одном месте. Статус посылок всегда актуален и доступен для просмотра в Торксофте. Торксофт запоминает все данные о клиенте, его покупках и тех, кого он указал как получателей. И вам не нужно стоять в очереди, чтобы оформить отправку посылки. Начать работу с данной опцией максимально быстро и легко. Вам понадобится ее активация и API-ключ из личного кабинета на сайте новой почты. Для получения ключа необходимо зайти в личный кабинет на сайт новой почты. В нем есть пункт меню настройки и слева в нем можно выбрать пункт API 2.0. Внизу отображается список доступных API ключей. Если в списке нет ключа, необходимо создать новый, по действию «Створити новый ключ», после чего скопировать данный ключ в буфер обмена. Обратите внимание, что для отправителя может быть добавлен только один API-ключ. Это все, что нужно сделать на сайте новой почты. Теперь переходим в Torxsoft. Здесь идем в параметры и находим в разделе «Дополнительные функции» пункт «Новая почта». В области «Отправитель новой почты» необходимо создать отправителя. Нажимаем на кнопку «Добавить». Тут вставляем из буфера обмена полученный на сайте новой почты API-ключ. Теперь заполним адрес отправителя новой почты. Он находится в области ниже. Нажимаем кнопку «Получить сервера новой почты». Программа загрузит с серверов новой почты актуальный список населенных пунктов. Нажимаем на кнопку «Добавить» и в выпадающем меню выбираем из предложенных вариантов. Добавленный город отобразится в соответствующем поле на форме «Адрес новой почты». Далее выбираем интересующий вас вид доставки. Тут два варианта. Первый вариант – склад новой почты. При выборе такого вида доставки необходимо в поле «Склад новой почты» из выпадающего списка выбрать номер отделения новой почты. Среди списка складов могут попадаться почтоматы. Почтовые терминалы самообслуживания, с помощью которых можно самостоятельно получить посылки в любое время. Но для отправки посылки через почтомат существуют ограничения по габаритам и прочим параметрам груза. Второй вариант – адресная доставка. При выборе такого вида доставки в поле «Адрес» необходимо выбрать адрес доставки. В том случае, если адрес новой почты выбранного города уже был предварительно сформирован средствами самой новой почты, то он появится в выпадающем списке. Если же необходимого адреса в перечне нет, в списке адресов новой почты нужно выбрать пункт «Создать новый адрес». И при выборе данного пункта ниже отобразится поле, в котором из списка нужно выбрать необходимую улицу номер дома, квартиру и нажать на кнопку «Сохранить». Далее добавленный адрес уже будет отображаться в списке предложенных. После выбора склада или адреса новой почты, данный адрес отобразится в поле «Адрес новой почты». Сохраняем адрес, нажимаем «Записать» и адрес для отправителя новой почты добавлен. Сразу стоит отметить, что если выбран вид доставки склад, то посылку нужно отвозить в отделение новой почты а если адрес, вызвать заранее курьера, чтобы к моменту, когда нужно отправить посылку, она была уже у новой почты. Соответственно, если для получателя выбран склад, то это значит самовывоз, адресная доставка, доставка до подъезда или двери, плюс дополнительная оплата в случае, если получатель платит за доставку. После добавления отправителя новой почты и добавления адреса отправителя в окне параметры нажимаем «Записать». Итак, мы создали адрес и способ доставки. Посмотрим, как создать получателя. Есть два способа создать получателя. Первый – это зайти в вкладку «Маркетинг. Клиенты». Здесь выбираем необходимого клиента или создаем нового. В карточке самого клиента переходим во вкладку «Параметры доставки». Как видим, некоторые данные здесь уже заполнены на основании данных о клиенте. Обратите внимание, что для привязки новой почты для такого клиента необходимо в таблице контрагента новой почты для нажать кнопку «Добавить», после чего откроется окно «Получатель новой почты». Тут из списка выбираем, для какого отправителя новой почты создается получатель. Если существует несколько отправителей, то у каждого могут быть только свои списки контрагентов-получателей, то есть свои адреса и другая информация. Также, если в программе указано больше одного отправителя новой почты, можно создать получателей для всех существующих отправителей. Это будет удобно, если у вас есть несколько филиалов с единой базой клиентов. В поле «Тип» необходимо выбрать тип контрагента – физическое или юридическое лицо. Для юридических лиц появится поле «Форма собственности». Ее нужно будет заполнить и нажать «Записать». Далее указываем город – После указания всех значений нажимаем «Записать». Здесь же в поле «Адрес доставки» указываем город, способ доставки и выбираем адрес, на который будет отправлена посылка. Теперь, когда мы создали получателя, посмотрим, как с помощью этой дополнительной опции сформировать товарно-транспортную накладную. Перейдем в торговлю с выпиской счета и сформируем счет для клиента, которого мы связали с новой почтой. Здесь на форме редактирования «Накладная» на вкладке «Параметры доставки» нужно выбрать контрагента. В нашем случае он выбрался автоматически, так как всю информацию по этому клиенту мы уже заполнили ранее. Здесь же можно добавить нового получателя для клиента. Ниже в поле «Адрес доставки» необходимо выбрать адрес, на который будет отправлена посылка. Для создания ТТН новой почты нажимаем кнопку «Создать», «Редактировать ТТН новой почты», после чего откроется окно, в котором производится формирование ТТН. В левой части окна необходимо заполнить следующие поля. Отправитель, адрес отправителя, получатель, адрес получателя, плательщик и способ оплаты, наличная или безналичная. Также дата отправки. Также здесь можно поставить галочку «Печать ТТН». При включенной галочке после создания ТТН отобразится окно для печати накладной. И эта опция сохранится по умолчанию. Если данный переключатель не активировать, то распечатать ТТН новой почты можно позже, если вам нужна обратная доставка, то можно активировать этот переключатель. После этого станут доступными некоторые другие поля. Тип доставки, описание, способ оплаты, плательщик обратной доставки, получатель или отправитель. В правой части окна указываются параметры груза. Когда груз будет выбран, вы сможете заполнить некоторые таблицы, соответствующие его характеристикам. После создания товарно-транспортной накладной новой почты нажимаем «Записать». Накладная появится на сайте новой почты. По нажатию на кнопку отслеживания ТТН новой почты откроется окно. На данной форме отображаются основные параметры товарно-транспортной накладной и ее статус. По нажатию на кнопку «Обновить состояние ТТН» статус расходной накладной будет изменяться в соответствии с реальным положением дел. И последнее, о чем хотелось бы рассказать в этом уроке, вы можете настроить автоматическое обновление статуса в новой почте при помощи пункта меню «Задания по расписанию». В одноименной вкладке нажимаем кнопку «Добавить» и заполняем время запуска, типы выполнения и помечаем задание активным. Записываем. Теперь программа будет самостоятельно обновлять все связанное с новой почтой по созданному нами заданию в конкретное указанное время. Что ж, в этом уроке мы рассмотрели, как начать работу с дополнительной опцией синхронизация с новой почтой. Мы научились создавать отправителя новой почты, добавлять клиентам данные о доставке, формировать товарно-транспортные накладные и отслеживать их статус. А если этот урок был для вас полезен, ставьте лайк. Если хотите углубить свои знания по Торгсофт, подписывайтесь на канал. Здесь еще много полезных уроков и мы не перестаем работать над новыми. Спасибо за просмотр и желаем удачных продаж вместе с Торгсофт.